это регламент. А, первым делом представятся члены жюри, ждут свою честную организацию. А, затем наш уважаемый судья представится. До ну, двух минут. Все, что захотите о себе сказать, пожалуйста. Я слежу за временем, то есть ваши ответы, два, две минуты, больше мы как бы не даем. А, следующим шагом э, я буду задать вопросы, одинаковые для всех приходящих на собеседование, ответ до двух минут. Всего сегодня будет задано 9 вопросов. А, далее члены жюри задают свои индивидуальные вопросы, необходимые для высказывания в конце собеседования своего мнения. Время на ответ до двух минут. Присутствующие на этом э, собеседовании представители Хайперской общественности смогут задать каждому из студентов э, свои вопросы. А, и также у нас сегодня из интернета поступают э, вопросы благодаря тому, что у нас идет стрим. Затем голосование жюри объявление результата. Время проведения оценочного исследования 30-40 минут, при наличии большого количества вопросов до, до часа. Жюри не ограничено по времени для вынесения своего решения, но до конца сегодняшнего дня, конечно, <laughs> мнение будет высказано. Итак, э, прошу членов жюри представить. Макса, начинаем с вас. Корженова Макса, председатель Казахстанского демократического округа Харькова и сопредседатель всех национальностей э, Харькова Харьковского. Спасибо. Анна Олина, Ассоциация профессиональных медиаторов. Ирина Потеряева, адвокат Харьковский гражданский форум. Сайдар Нурло, диаспора таджиков Байбат. Анатолий Сокольский, глава предприниматель. Вікторія Стальова, координатор Українського клубу Слободчини. Виктор Смородинский, доцент Национального юридического университета, адвокат. Сергей Кузнецов, предприниматель. Анатолій Господа, громадська організація «Нарків моря». Вячеслав Журенков, субдиректор Демократського центру. Марченко Владимир, президент Ассоциации нотариусов города Харькова Харьковской области. Я Ирина Август, представляю Ночь силы Украины. Итак, пожалуйста, представьтесь вы, все, что захотите. А, можете сидеть, как вам удобнее. Будь-якою мовою розмовляєте, як зручно. Мене звуть Нечипаренка Інна Миколаївна. Я на даний час працюю суддею Дергачівського районного суду Харківської області. Починала свій трудовий шлях з Харківського районного суду з 95-го року, з кур'єру. Була кур'єром, була судовим розпорядником, була архіваріусом, біловодом, секретарем судового засідання, державним виконавцем, помічником судді і зараз суддя. Це що, що стосується кар'єрного росту. А що ти ще о собі хотіла сказати? Одружена, 20 років вже як е, одружена, маю доньку 15 років, живу зі свекром, зі свекрухою <laughs> все з самого початку. Маю батьків, рідну сестру. Робота це моє захоплення як такових. Немає, не оскільки все зайняте. Я вся в роботі. Сім'я і робота. Все більше. Спасибо большое. Итак, наш первый вопрос. Инна Николаевна, а что побудило вас принять участие в нашем сегодняшнем собеседовании? Почему вы прийшли на эту встречу? Ви знаєте, я не можу сказати чому, мабуть, це ну, можливо внутрішні поклик, а можливо, я коли тільки почула інформацію, що ми запрошуємося, ну такі, як я безстроково, які обираємося, я одразу сказала, що я піду і не вагалася жодного разу. і висказала своє позитивне ставлення до цього одразу. Тому що що мною, чим я керувалася, я навіть не можу сказати. Я не заперечую проти цього, я тільки за. Мгм. Спасибо. Так, м, А зачем вы пошли в суд? Как вы вообще выбрали эту профессию? Ну, спочатку мені дуже взагалі подобалась робота в суді, тому що моя сусідка працювала суддею. І вона, мабуть, мені. Я завжди бачила, і коли вона мене брала до себе на роботу, я ще в школі була, і все. І мені як сподобалося, я пішла з кур'єра, вона запропонувала, що говорить, у нас є посада кур'єра, підеш піду. І все, і так і сподобалося. Спасибо. Инна Николаевна, вас устраивает заработная плата вашей должности? какая у вас сейчас заработная плата і крім зарплати, які у вас істочники доходу? Інших ніяких джерел доходу немає. Заробітна плата моя мене зараз влаштовує, не дивлячись на те, що вона стала значно менше, однак е, її досить ну, її достатньо, щоб е, організувати своє життя. Зараз ну, от за я писала в заяві. За березень місяць моя за- зарплата склала 7075 гривень. Я отримала. А кроме зарплаты есть какие-то еще источники? Немає. Ну, чоловік працює. Источники, да? Да. Понятно. А, ну, а как вы считаете, зарплата нормальная или можно больше, меньше? Ну, предела никогда не бывает, я думаю. Ну, всегда можна. Ми отримували раніше 3 тисячі гривень. Я от коли прийшла з су- суддею, ну, хватало, стала отримувати більше набагато. Тут також хватає. За- Зараз ми половину менше отримуємо. Ну, скільки отримую, скільки так і планую своє, своє життя, свій бюджет. Спасибо. Так, наш следующий вопрос. А как вы любите проводить свое свободное время? Где вы отдыхаете? В розумінні Підпустка. Подорожі десь чи подорож, роботи, подорож, ну як? Ну, з друзями варимо кашу завжди. Це завжди. Це якщо так, <laughs> тут по місті. А як від, відпустка, то ну, я дозволила собі подорожувати, от як з моменту підвищили заробітну плату, ми подорожували під егідою Вищої ради юстиції, були такі проекти, і ми суддями подорожували, судді, адвокати запрошували до цих подорожей, нотаріуси. і ми подорожували в Європу. Там у нас була зустріч з колегами. Ми обмінювалися досвідом, ми були у них в судових засіданнях, вони нас запрошували на свої круглі столи. Е, Це, це було Господин адвокат говорит, ладно, відпустка. да, це в нас такі були зараз уже цього. А вот э, в какие самые дальние страны вам приходилось ездить? Ну, в країни Європи. Це з цим проєктом, так, я двічі їздила в- слова, если что. Так. Инна Николаевна, а вот есть ли у вас решения, основанные на решениях Европейского суда? Какова ваша практика применения решений Европейского суда? Е, да, в сімейних справах я завжди застосовую, оскільки застосувати рішення Європейського суду його насправді не, не так просто, оскільки потрібно Ну, Ми зараз всі говоримо про застосування рішень Європейського суду, Немало хто застосовує. Якщо відкрити реєстр, то мені потрібно було зробити я узагальнення равона по застосуванню рішень Європейського суду, то насправді дуже-дуже мало суддів застосовують рішення Європейського суду. я, в частності, застосовувала, коли ми розглядали справи соціальні, пенсійні про Чорноб... учасників Чорнобильської АЕС, е, то там ми застосовували дуже застосовували рішення Європейського суду, пам'ятаю Кічко проти України. Ну, дуже тоді. А так от в повсякденному житті рішення йдуть більш-менш шаблонні от при захисті чисті гідності, ну в сімейних справах завжди, коли вирішується питання про дітей, про місця проживання дитини, також застосовують завжди рішення Європейського суду. А так в моїй практиці ну, по праву власності вони вони. рішення де застосовуються, де спір іде, от де йде спір. А м, ну, с- скажімо так, спірних рішень насправді не дуже багато. В основному рішення йдуть безспірні, як правило. Ну, як правило. Тому в усіх спірних рішеннях застосовуємо практику. Добро, спасибо. Э, Вот сейчас идет процесс изменения системы, да, меняется наша страна, э, активно боремся с коррупцией. Э, Что должно измениться в вашем ведомстве, ну, в суде, да, э, на вашем рабочем месте? Что должно измениться, чтобы действительно можно было победить коррупцию? Саме з позиції е, корупції чи взагалі зміни с- в системі. Ну, вот как вам удобнее как бы ответить? Можно с точки зрения коррупции, Знаєте, да. я з корупцією не пов'язана, тому мені, <laughs> мені важко А вам что, никогда не предлагали взятки? ні. Так, щоб запропонувати взятку, ні. Ну, тому що, мабуть, знаю, що до мене безполезно підходить. А вам приходилось давать? так? Все всякого. Ну, ну, в медицині, так. Ну, в якості, мабуть, благодарності, це так скажемо. Це Ну, Вот смотрите, в обществе существует такое как бы, мнение, ну, наверное, не без основания, что судьи очень там всякие разные бывают, в том числе продажные, да. Вот что нужно сделать для того, чтобы ну, изменить это мнение? Что должно измениться в судействе для того, чтобы появилось дове- доверие народа? Ну, мабуть, по-перше, таких осіб, які запрямували нашу систему, їх потрібно з нею брати. Це по-перше. Якщо таких осіб не буде, то і думка громадян зміниться одразу по суду. Дійсно, є, мають місце такі факти, ну і потім це все лягло на нас, на всіх, на наші плечі. Тому, мабуть, ви мені задаєте це питання, не можу на нього відповісти про корупцію, оскільки я не пов'язана з корупцією. Ну а згодна, що всіх людей, які заплямували систему самокорупційної людини, їм не місце в нашій системі. А от судьи, ну вот это судейское общество, оно ну, способно самостоятельно вот избавиться тих людей? Я вважаю, що ні. Це неможливо через навіть через саму процедуру обрання і усунення з посад ми не приймаємо участь як колега, я не приймаю участь. Спасибо. А, о чем вы искренне сожалеете в своей жизни, Елена Николаевна? Там це таке питання Не знаю, я, мабуть, ні про що не жалкую. Мабуть, я ні про що не, не жалкую. Я проживаю на Україні. В мене була можливість виїхати з неї, скажімо так, в мене родичі ну, нас колись ще приїжджати до нас. Ми трохи пожили і вернулися назад, сказали, ні, я буду жити тут. І я люблю свою країну, люблю роботу, люблю сім'ю, люблю своїх всіх друзів, близьких, тому ні про що не жалкую. У вас є Так. Да. А в семье это один автомобиль? Да. да. Выводите машину? Да. А как с гаишниками? Нарушаете правила дорожного движения? Взятки даете? <laughs> Нет. Що прям не нарушаєте вообще никогда, Ні, никогда? Ні. Тут у мене чоловік зараз присутній. Він уже навчився ременем користуватися і тільки сідає машину. Да, і скоростний режим теж, тому що я сказала, я кожного дня зараз до того, коли я ще стала на, ну, працювати, то звичайно підемо по трасі додому, ну не без того, що можна там трохи 120 там замість, ну не без того, що було раніше. Потім я сказала, що ні, не можна цього робити, оскільки я сама щодня е, правопорушення розглядаю, магаль всім читаю на цю тему, тому <laughs> він тут може сказати, що це правда. Спасибо. Хорошо. А, Инна Николаевна, назовите, пожалуйста, пять людей, являющихся для вас примером патриотов. Кто для вас является, ну, в любое время, то есть в наше время, там, не наше время. Люди, которые вот являются таким образцом патриотизма для вас. Конкретно особ, осіб цих назвати Так. потрібно. У мене зараз, зараз я бачу, прийшли мої Гнатичанська єдність організована, вони є членами. От Вони дійсно патріоти і на то допомагають, і з корупцією також борються. Приїхали підтримати. От, а що стосується, не можу зараз сказати, мабуть, тому що я я суддя, я від політики не, не повинна залежати. Якщо я назву зараз якесь прізвище. А подождите, вы смотрите, не политика, это не политика, не политический ні, вопрос. ну я просто не можу з тих е, міркувань, що е, я, ну як би, я керу- керуюся кодексом суддівської етики. І, і взагалі суддя не має права не приймати участь ні в яких політичних акціях, не належати ні до яких політичних партій. Тому можна я не, не буду називати просто Юрий, прізвище. я прошу, а вы не поняла вопроса. А А Тарас Шевченко, Иван Франко. А, я Да. думала, що зараз Дуже. Ну, да, да, на да. політичній ну, арені. Да, Ні, ну, ні, ні, ні, Навіть не обов'язково в Україні. Все, все, тоді зрозуміла. Ну, звичайно. Звичайно, Тарас Шевченко. Це Це Ліна Костенко. Ліна Костенко, да. Грушевський. Ну, мабуть, зараз через хвилювання не можу за- зорієнтуватись до, до кінця на- назвати. Инна Николаевна, а мы, мы никак вот не волнуйтесь, потому что мы на самом деле тоже волнуемся ровно столько же. Потому что сегодня, можно сказать, вот исторический день у нас в Украине. Э, По большому счету, это впервые судьи вот общаются с нами, ну, с не судьями, <laughs> а просто с гражданами. Все, что мы сейчас вот хотим, да, или все, что мы сейчас делаем, это вот действительно диалог. Может, мы как-то там, ну, не знаю, уклюже-неуклюже, да, вот, но э, наша цель, это, знаете, как вот вам показать себя, ну, через наши, может быть, вопросы, да, а вы показываете нам э, себя через ваши ответы, да, то есть э, здесь не экзамен, здесь мы ну, не задаем вопросы, там, правильно вы ответили или неправильно, да, то есть вот это э, такое действительно общение с, ну, наверное, это какой-то такой клан судей, которые были очень сильно закрыты, да, мы очень хотим видеть судей, вот знаете, как в вашем лице, вот людей, да, вот нам интересно, да, как вы живете, то есть мы, э, как вы отдыхаете, не для того, чтобы там, ну, как это, использовать как-то эту информацию, да, а просто вот чтобы э, наступил такой действительно момент, что мы же с вами все живем ну, в одном обществе, да, и вот эта вот открытость, вот это умение разговаривать, вот, вот то, что сейчас у нас происходит, вот мы таким образом устанавливаем этот диалог. Поэтому, ну вот, совершенно нет повода волноваться, но ну, мы волнуемся не меньше вашего, честное слово. Поэтому, э, ну, если что-то, какие-то вопросы, там, ну, уточните, там, то есть мы разговариваем, вы не сдаете экзамена никакого. Ну, я зрозуміла, ну для мене це як екзамен. Оскільки цього не було. Ні, хай- хай так Розумієте, буде. що я, я коли в процесі розмовляю мовою закону, я спілкуюсь там з особами тільки е, як ну, на оцінюю їх докази, я їх оцінюю, вони розмовляють, а я там мовчу. Кількість судових рішень 955 за відкритими даними Державного реєстру. Інформація щодо перевірки вашої ілюстрації, ця заява та про декларацію про доходу у нас відсутня. От, Інформація щодо зараз зараз вона вже є, вона вже у журі на огляді. Інформація про дії протиправного характеру е, у відкритих джерелах також на сьогоднішній день відсутня. Про винесення завідомо неправосудних рішень у нас також даних немає. Е, з урахуванням того, що ми ви знаєте, зверталися до громадськості, наші гарячі лінії працюють. Таких фактів на сьогоднішній день не надходило щодо пані Нічепенко і Ніколаєва. Така ситуація. Ну, Насправді рішень винесено набагато більше, оскільки реєстр е, це новела також в нашому в нашій системі. Тому в реєстр стали відправляти рішення з 2011 року. І не, не всі рішення в реєстр відправлялися тільки ті рішення, які оскаржуються. Насправді рішень приймається набагато більше, які не оскаржуються, вони в реєстр не відправляли ухвали. Тому рішення набагато більше. Дозвольте питання. Е, до речі, е, чи всі ваші рішення потрапляють до реєстру всі, всі до одного рішення потрапляють не пізніше наступного дня, оскільки це питання мною особисто контролюється. Все. До вас є два питання, що можна. Ну, перше питання. Чи е, розповідали ви своїм колегам і своєму керівництву ну, судді? щодо всієї вашої ініціативи прийти і пройти ілюстраційну громадську ілюстраційну процедуру? І якщо так, то яка була реакція ваших колег? Розповідала. Реакція була різна. Деякі колеги мене підтримали, деякі засумнівалися. Ну, я ж вам говорила, що я не сумнівалася жодного моменту секунди. Тому мені реакція моїх колег, ну так скажемо, вона мене дуже не... І друге питання. От, чесно кажучи, ну, ви третя суддя, яка сьогодні проходить цю ілюстраційну процедуру. І всі от троє, от, два попередніх ваших колеги, і ви е, разом з твором кажете, що ну, безумовно не маєте ніякого відношення до якихось корупційних схем, хабарник, хабарник, це все. І при цьому е, достатньо відкрити будь-який засіб масової інформації і навіть е, висловлення там е, органів публічної влади щодо цього, що от є статистика, що суспільство вважає суд один з з найкорупційніших органів корумповані, вибачте, ну, корумповані, найкорумпованіших органів в Україні разом з правоохоронними органами і з, з органами з органами податкової інспекції. Це перша перша трійка. Як ви вважаєте, ну як це отак? Ну це випадкове, це правда, чи це неправда, чи це просто на інсинуації якісь? От як це ви можете пояснити? От таку статистику. Ну а статистика, що ви знаєте, проти неї не попередньо. стикаються з цим. Ну, Ви розумієте, що я по той бік, я, я в цій системі, я відповідаю за себе, що я в корупційних діяннях ніяких участь взагалі не приймаю. І якщо ну, якщо б мали місце такі факти у відношенні мене, то це б вже, мабуть, познали б і вже про це повідомили. Однозначно, оскільки були в наші прізвища повідомлені всім, і всі б уже хто бажав. Я про вас, я про ту ну, кухню, в якій ви працюєте. І ви розумієте, що я я з тими по один бік знаходжусь, на, тому я не можу сказати, я говорю за себе. Е, я чую думки людей, які говорять, що дійсно корумпована структура, дійсно неможливо іноді добитися там правди, добитися ще там неможливо. Но я в цьому участь не приймаю, а за інших я відповідаю. Ну вам не образливо, тому що ну, суспільство вважає, так, що образливо. суддя і корупціонер це І я несу, я, я також не несу цей е, корупційний тягар, цей загальний, я також несу на своїх плечах. І що робити? Ну я ж вже говорила свою думку, тільки обирати систему таких людей, які отак запрямували, запрямували систему. Є в нашій системі хороші люди, є чесні люди, добрі люди, справедливі. Ну, Однак е, ці факти, які, е, ну, ті діяння, які інші мої колеги зробили, вони поставили таку пляму на нас на всіх, що тепер нам не відбитися, мабуть, людей. Скажіть, будь ласка, ну, які дії, е, на ваш погляд, є корупційними, ну, наприклад, з тим, що ви чули серед своїх колег, тобто, ну про що говорять? Я, наприклад, чула ну, таку е, таку ситуацію, що суддя <clears throat> під час, під час суду сказала, що їй треба води попити, і вийшла з залу суду, і пішла до Верховного суду Дзержинського суду, з ним переговорила, взяла додаткові е, взяла додаткові якісь е, матеріали, яких не було матеріалу судової справи, прийшла і далі винесла вже ну, на погляд постраждала, вони справедливий це є корупція, ну є ознаки на ваш погляд. І взагалі, от що ви розумієте е, е, тим, що корупція в судах? Корупція в судах, так як я розумію, так як це люди, мабуть, бачать. Це, по-перше, хабарі. По-перше, хабарі. По-друге, це коли йде тиск, е, коли телефонним правом користуються деякі високопосадовці, тиск йде безпосередньо на, на суддів, щоб прийняли те чи інше рішення. Ну, це, мабуть, корупція. А та ситуація, якщо під час судового засідання суддя е, оголошує маленьку перерву, йде радитись з головним судом. Ну, не можна. З точки зору закону такого роботи не можна. Перерву можна оголошувати тільки у визначених процедурою моментах. А якщо вже оголошується перерва для якихось особистих і тим паче для піти там з кимось порадитись, чи якісь там інші документи десь взяти, то це вже однозначно це неправильно. Це ознака корупції, можна так сказати, чи це просто порушення закону? Ну, мабуть, це порушення. Я не можу сказати, що це. Для того, щоб сказати, що корупція, це потрібно ну, це, цей факт е, зафіксувати якось. Тоді це буде корупція. А так ми зараз просто розмовляємо, я вважаю, що це порушення неправильно суду у вас є якесь бачення от, ідеальної, ну, наприклад, роботи ну, того суду, де ви збираєтесь бути, ну, тобто, в якому ви суді, в невеличкому тобто, районному суді, от, якби, як би вам хотілося, щоб працювали суди, і ось такі маленькі, і глобально ось е, там вже Верховний суд і таке інше. От є якісь такі ну, бачення, візії, тобто як має Може бути, я не зрозуміла питання для мене особисто, чи для системи в цілому, чи для мого суду. Не для вас особисто, а в країні. Для країни, для судової системи України. От маленький суд районний має працювати так, так і так. Е, Верховний суд от зараз там не так, а має бути так, так і так. Тобто якісь от, е, ну, якби зауваження або ну, якісь візії, як у нас немає, але має бути. Ну, Що треба покращити? ви знаєте, я думаю, немає різниці між маленьким судом та великим судом, оскільки е, в усіх цих судах повинні працювати люди, і в першу чергу ну, судді, суддя, який повинен керуватись законом, який правосвідомості керуватись. І якщо на всіх ланках, на всіх рівнях е, суддя буде неупереджений, буде керуватись тільки законом, то це буде система буде працювати як годинник і до неї буде довіра. Незалежно, це маленький суд чи це великий суд. Ми всі однакові, всі рівні перед законом, і суддя, я як суддя, я де, де б я не працювала, на якому рівні, я завжди маю для себе знати і знаю для себе, що я керуюсь тільки законом. І, звичайно, справедливістю. Це також. А як ви вважаєте, скільки років потрібно Україні, щоб здійснити судову реформу, реформу судовій системі, і суд працював ну, максимально наближено до... Тому що, ви знаєте, мабуть, тут ну, і не в руках справа. Можна це зробити швидко, якщо всі хотіли. Якщо не було переповнити, якщо всі всі йшли до однієї мети, то це можна зробити дуже швидко. А якщо у нас починаються на кожному етапі перепони, бо комусь це не подобається, комусь це не вигідно, то тут можна говорити про один рік, а можна і про 25 ми його не зробимо. Неможливо тут. Головне, головне, щоб всі знали, чого вони хочуть, і йшли до цієї мети, щоб ніхто не заважав щоб всі це робили одночасно. Скажіть, будь ласка, а що більше всього заважає вам? Можете ви ось якось визначити відокремити, що вам заважає більш всього? Що вас дратує? Що ви хотіли б змінити перше? Ну, я, по-перше, мабуть, би... Ну, це, мабуть, не дратує, а це, мабуть, да, більше заважає те, що я як суддя місцевого суду, ми багатофункціональні дуже. Я би е, розмежувала на спеціалізації. Я б ввела спеціалізацію, оскільки неможливо, я з одного процесу біжу в другий процес, тут мене вже чекають кримінальні, тут вже все. І оце дуже інколи важко пере... переключитися. Да, да, переключитися важко. Оце б я, Якщо була б спеціалізація, то це було б набагато краще. А так все інше ну, нічого не заважає, якщо чесно. Працюю собі, застосовую. Бувають такі закони ну, недолугі, які важко застосувати, які ти бачиш, є в тебе ситуація, є є людина і закон, який ну, от, людині потрібно якось допомогти, а цим законом людині не допоможеш, а іншого закону немає. І тоді вже. Бо ну, бувають такі ситуації, ну вони будуть завжди. Неможливо до кожної е, ситуації написати закон. Неможливо все передбачити і описати. Тому тільки спеціалізація мабуть. Даже деякі говорять, що слідчі судді, нам зараз новий КПК, ми слідчі судді, в нашому суді всі слідчі судді. У нас немає такого, що хтось слідчий, хтось не слідчий. Ми всі слідчі судді. Ми на зборах суддів вирішили, що е, до кого першого попало подання е, по цьому кримінальному провадженню, то потім вже всі клопотання по цьому кримінальному провадженню вирішує цей же суддя. Е, ну, Це трохи легше, коли приходить потім справа, то виключається тільки один суддя, вже, який приймав участь як слідчий суддя. Ну і, і все рівно буває таке, що от, якби ще слідчих суддів також окремо. щоб були тільки слідчі судді, щоб вони займалися тільки цим, а ми тільки потім Ну, розглядаємо. как и положено, да. Так, то тоді можливо теж трохи краще. У меня есть вопрос. Вы несколько раз упомянули о том, что у вас есть друзья, которые вас очень поддерживают, но также вы сказали, что реакция коллег вас не очень волнует. Скажите, как вы поступаете в ситуации, когда кто-то для вас близкий, знакомый, ваш друг, например, а, просит вас о каком-то пристальном внимании к какому-то делу или о принятии какого-то решения по этому делу? Яка ваша реакція в такому случаї? У мене одна відповідь. Я вынесу рішення по закону. А если человек говорит тогда о том, что это может нарушить э, какие-то хорошие взаимоотношения между вами? Ну, такої ситуації в мене не було, оскільки я живу в Люботині, працюю в Дергачах. Мені легше трохи, що там немає моїх нікого, взагалі немає моїх знайомих. Може, тому я так <laughs> можу с- сміло розсуждати. Ну, а, а взагалі-то е, я всім зразу відповідаю, хто б там не дзвонив, не просив, не говорив, звернути увагу якось, приділити увагу якісь справи, е, не хвилюйтесь, все буде вирішено по закону. Тому думаю, якщо б до мене мої близькі звернулись би з таким проханням, і я б вирішила, е, а по закону було б не на їхню користь, то вони б це розуміли. Оскільки я керую законом і я викладу свою думку в рішенні, і там буде вся моя мотивація, чому я так поступила. Я думаю, що вони б мене зрозуміли. А якщо я піду на зустріч. комусь там, хто мене попросив і, і викладу, то тоді вже мене тоді вже ніхто не зрозуміє, якщо я винесу таке рішення. І ніхто мене вже тоді ну, як би, а головки не багато за таке. Тому ні, тільки на зараз. Сколько у вас было дел, где были принято э, ваш вывод, вердикт ваш был принят с вашей точки зрения, а со временем выяснилось, что это было ну, ошибка? Сколько скасованных решений? Да. Ну вот ваших. Вот вы приняли э, с вашей точки зрения, это было правильно так. Например, он виновен, да, там, или еще что-то. Ну, в этом плане, да. И через время выясняется, что следователи неправильно собрали там, или кто-то говорил кого-то, да? Ну, вот все. Ну, что, э, апелляция отменена все равно это же Ну, Одно дело, когда ошибка, а судья, другое дело, когда обстоятельства вновь открывшиеся, да, неизвестные. Да, Ну, ну, это то- ж то- не то да, то, Это же разные вещи. Я не говорю о... Можна і те інше, Да, ну дві да. відповіді. на Вот, вот одну. межа, межа, межа. Вот, когда вот знаете, вот вы чувствуете внутренне, что может быть вот надо пересмотреть это дело, понимаете? А все равно говорите, Знаєте, у мене завжди межа йде ну, апеляційний суд. Я коли виношу вирок, виправдувальних вироків в моїй практиці не було. Е, і взагалі то статистика говорить, що за 2013 рік, наприклад, із восьми виправдувальних вироків, які винесли в області, тільки один залишився. Апеляційний суд, як би ти не йшов, апеляційний суд, на жаль, зачастую не, не підтримує нас. Тому я коли виносила вироки. І якщо апеляційний суд скасовував їх, то скасовували ще тоді до до введення нового КПК з направленням справи на додаткове розслідування. Тому що є, якщо неякісно було проведено досудове розслідування, якщо там був якийсь тиск своєрідний е, на підсудного тоді. Якщо докази збирались там трохи не, неправильно, і для того, щоб поправити цю ситуацію, апеляційний суд скасовував всі вироки і направляв на додаткове розслідування. У мене були такі випадки, коли я направляла я три справи, направила на додаткове розслідування, апеляційний суд залишив слід. Тобто додаткове розслідування тоді за старим КПК це було свого свого роду виправдування вирок. Зараз за е, новим КПК такого немає і склалась така ситуація, що е, і виправдувальні вироки в силі не залишаються. Не залишаються вони в силі. Чому я не можу сказати? Скасовували ви як адвокат можете підтвердити, що як ти не, не викрити, що, що ти не зробиш, все не залишить. Раніше, а раніше це було додаткове розслідування, це було спасіння для всіх для нас. Тобто це Тому... Тобто, гірше ну, стало з цим Це гірше. От тобто зараз була втрачена ось ця можливість, ця можливість. і ви е, можете винести лише обвинувальний. Так, фактично можу винести. Можна винести виправдувальний вирок. Ну, він не встає в неприятних обставинах. Це даже. Вопрос дополнения. Я не понял, честно говоря, как-то ёкнуло сердце. У вас что, в вашей практике судебной ни разу не было оправдательных приговоров? За всю, за всю вашу за, за тысячи вот ваших дел ни одного За п'ять років не було оправдательного. було одне жодного скасованого. Ну, так это понятно. Потому что апелляция не любит оправдательных приговоров. Поэтому судьи первой инстанции их и не выносят. Статистика в Україні в цілому Да, 1% да. виправдувальних вироків Да, да, да. по Україні. І це не, це не вина суддів. Если не вина судьи. А чья? Система ж. Система, тому що Что такое досі система, если не судьи? Люди Ні. Уважаемый досі член, не да, підказує. это Да, ну, вопрос. Ви розумієте, що є- якщо б я винесла обвинувальний ви- вирок, а апеляція скасувала і винесла виправдувальний, отут би я б вже була б моя вина, що я винесла незаконно. А так е, жо- жодного випадку такого не було. Хорошо, кроме вины, внутреннее ощущение было всегда, что вы правильно принимаете решение, когда не принимали решение, которое может э, быть Якщо я бачила, що е, Е, нема складу злочину, по якому обвинувачують, я переходила на іншу статтю. Я переходила на іншу більш м'яку статтю завжди. Ну, в мене було два таких випадки. Там, де особа погоджувалася, що да, дійсно, тоді вже особа погоджувалася, сам обвинувачений тоді погоджувався і казав, що дійсно те, що мені там так ліяли, того всього не було. А це одно місце. Тому це такий компроміс був. Що я, ні, я, Ну я, я розумію для себе, що я отой вирок не винесу. Отой вирок, я, який мен- мені пропонує сторона обвинувачення, я його жодного разу не винесу. Тому я виносила ви- вирок, де перекваліфіковувала дії і вже кваліфікувала так той склад злочину, що дійсно е, і обвинувачення і апеляції лежать. Вопросы? А, Вы живете в Люботине, работаете в Дергаче. А сколько это примерно по расстоянию? 42 кілометри. Каждый день где-то 80 километров. Да. А сколько у вас денег на бензин уходит? На бензин у мене уходить. Ну, зараз уже такі ці- ціни на бензин, що зараз вони ростуть щодня. Опять спрашивать, вы на машине ездите, Да, да? я Ну їжджу это на- понятно, Honda Civic. Я їжджу на машині і в мене уходить, мабуть, 3 тисячі, десь 3-3,5 тисячі гривень на бензин уходить В месяц. в місяць. Я зараз пів зарплати віддаю на, на бензин. А сколько по времени у вас уходит? 40 минут. Да? Я да, по окружной трассе. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Руки сложили, нет вопросов больше? Есть, есть, есть. есть, есть, есть. Да. Э, я прочел вашу биографию, где работает ваш муж. Э, ваша мама э, работала в школе учительницей на пенсии. Так легко. Отец не работает. А где работает? И коль вы уже 20 лет живете со свекрухой и свекровью, где они работают? Свекровь и свекровь. Вони пенсіонери. А, а ты где раньше работали? На залізниці свекар робота працював. А свекруха працювала в е, санстанції. Етім, Не, вона не лікар. А, Вона була лаборатория. Да. Так, А муж где работает сейчас? на залізниці. Кем он работает сейчас? Е, Терком територіальний комітет профс- профспілки. Он профсоюз, да? Да. Понятно. Еще Еще- вопросы? Не, у меня еще есть, но другие. А, так задавайте. Так, не, ну уже человек Да, понял. пожалуйста. А, Гимн Украины, вы знаете? Да. Анатолий Федорович. Вот вы сказали, что вам взятки не предлагают. Вы вот увидите меня, что вам не предлагают взятки? А может, предлагал кто-то когда-нибудь? Нет, ну она сказала, что не предлагают. Не предлагають. Вот а, пообъясните, мне, что вам не предлагают взятки? Та як же я можу знати, чому мені їх не, не, не пропонують? Це- Мабуть, знаю, що немає сенсу мені їх пропонувати. А что нема сенсу? Тому що я коли прийшла на роботу, то ну, з- звичайно маленький суд, всі там вже один одного знали. Я прийшла нова людина. Я поставила сразу так питання, що я, я, я ні з ким не церемонилась, скажімо так. Еще один вопрос. Я, вы меня извините, я сейчас вам задам малоприятный вопрос. Но у вас своя задача, а у меня совершенно Будь ласка, своя. будь ласка, я не А заперечую. там сидят ваши патриоты, да? Да. С Гаичевского... Ні. Короче, короче. Ну, давайте посмотрим там. Жизнь сложная штука. Завтра власть поменялась, и их надо будет сажать. Ладно, как вы поступите? А как, не, прошу не сбивать. Как вы поступите? А за что их нужно сажать? Потому что бандиты придут к власти, а вы судья, вам скажут их посадить. Ну я извинился, я извинился. Все, она ну поняла, что были бандиты. Вы уважаете, что это А если всталось или ставится, что вы будете делать? Уйдете вы из системы или нет? Да не важно, уйдет или не уйдет, это уже его проблема. Пусть, Ну, хочу пожалуйста, сказати, що я пропрацювала 5 років, були всякі випадки у відношенні мене. І я жодного свого рішення не прийняла на користь тих, хто мене просив, скажімо так, прийняти А, рішення. дякую. Я за 5 років можу глянути кожному у вічі, кожному абсолютно. Все, е, дякую, За дякую. всі винесені вироки і рішення, і, і буду сміло можу поставити глаза. Спасибо. Виктория Друзья. У нас є трансляція, і тут в інтернеті слухають ваші від- відповіді, і видно, комусь е, захотілося вас запитати, скільки вам нужно денег, щоб ви ушли по собственному желанию? Не подобається чесний суддя, напевно, комусь. Ні, не так глупо. Я навіть не хочу працюю дуже віддано і на вихідний день виходжу, коли не встигаю щось, щось там зробити. Всі про це знають і ну, не знаю. Це призвання ваше. Я я віддаюсь роботі, вся, вся Ну, таке Дергачі, це у нас контрабанда, затримана контрабанда, йде на Дергачівський суд. До вас попадали такі справи чи по конфіскату? Ну, якщо ви маєте на увазі е, кримінальні справи чи адміністративні справи, ну, адміністративні розглядає Київський суд, ми їх не розглядаємо. Вся тобто контрабанда. Ні, ні, ні, ні, ні. Дергачівська вже давно Дергачівський район не розглядає, оскільки митниця на території Київського району і всі е, адміністративні правопорушення пов'язані з контрабандою. Ну я прийшла вже 2009-го вже до а що стосується кримінальних справ, то це, як правило, були історичні цінності, якісь там списи наконечники, хтось десь віз. Гроші ж теж. Що, що стосується контрабанди грошей, то це адміністративне правопорушення. Дуже багато з них знаходять грошей там, е, схованих в машинах. Це все Київський суд розглядає. А у нас історичні цінності і наркотики. І наркотики. Це особливо літом, коли на Крим їздили раніше. І всего. Казантин. В Крыму Казантин, да. Там, там просто. Вся Москва, у мы все с правом. Так, у члена жюри есть еще вопросы, тогда мы зададим. Да, есть Да, Виктор, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот мы не первый раз слышим по поводу апелляционного суда и его значении в жизни судей первой инстанции, судей первой инстанции. Вот у вас есть э, в апелляционном суде куратор, так называемый? И Если есть, вообще какая его функция? Мне не совсем понятно. Считаете ли, что вам нужен там куратор где-то в апелляции? И как вы вообще относитесь к проблеме единства судебной практики, ее значимости для принятия лично вами решений, судебных решений? Куратор наш пішов у відставку. Він був по- поважна особа. Пішов у відставку ось в грудні, 24 грудня була прийнята його відставка. Зараз у нас новий куратор. Е, це що стосується, ну, потрібен куратор, тому що бувають такі випадки, коли потрібно проконсультуватись і не знаєш, що це тільки ну, чиясь старший, старший хтось може підказати. Тому ми завжди телефонували нашому куратору. Куратор потрібен однозначно. Що стосується єдинства практики, ну, що, що стосується єдинства практики, то це велика проблема дійсно дійсно проблема, оскільки направляєш, е, у нас дуже багато земельних спорів, дуже багато в нашому районі. Уходять справи в одна палата, одна галерія приймає таке рішення, друга приймає таке рішення. Це біда. Ми, звичайно, намагаємося орієнтуватись на ну я орієнтуюсь на практику вищого спеціалізованого суду в основному. Я, я, я на неї, то- тому що практика поки вже там, вона більш-менш вже так стала. А практика в апеляції одні так, інші так, і вон- Вы успели подробно чуть-чуть, да? Да. Я хотел узнать, вы сказали, вот э, половина вашей зарплаты уходит на, ну, на топливо. половиной тысячи, и у вас еще у нас э, нет ребенка, да? Она же учится, и образование, и Да. все это, одежда, все У мене- расходы. у мене И у чоловік. вас свои. У мене Там, працює там в чоловік. совокупности полмиллиона у них на семью выходит. <laughs> А дайте, пожалуйста, гляньте. Это в год, не в месяц, не в месяц, в Год, год. год, год. А, Там муж зарабатывает чуть Да, больше, у чем мене жена. чоловік. А. Да, пенсія, у мене у ну я просто Вигравати. информации у меня нет, я не знаю. Ну вы знаете, железная дорога – это государство. В Союзе Ну, мы не рассматриваем. Это не наше дело. Да, это не наше дело. Нет, это официально задекларированное. Да. да, официально Да, Нурло, и, и как звучит ваш вопрос? Все. Нет, все, я понял. Я Просто последний классический я всем задаю. А вы бы хотите, вас дочь, да? А вы бы, ей уже 15 лет, скоро уже поступать куда-то. Вы бы хотели, чтобы она стала юристом? Я б хотіла, а вона ні. Вона не бажає. Заставляти не буду. Це її вибір. Железнодорожный. Членов жюри больше нет вопросов? Пожалуйста, да. Скажіть, будь ласка, ось зараз після Революції Гідності У вас є справи по е, людях, які заважали ну, на Майдані, які були тітушки, чи що, і взагалі, коли були справи це після Революції Гідності, як е, от ви особисто як суддя ставилися до цього? У мене таких справ моєму провадженні не було. І взагалі з нашого суду таких не було. так? Не було. Ні тітушок? Не було, не було. Сказати, ставлення не було і було, тому що Так, ну що, ще є вопроси? ще одне питання, я би хотіла моє традиційне. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до недоторканості, до недоторканості суддів? Ви б хотіли, щоб вона була, чи хай її? я вважаю, що в ній взагалі потреби немає. Зараз це таке актуальне питання недоторканість, недоторканість. Ну, ній взагалі не потреби недоторканості. Я вважаю, що якщо її знімуть, хай знімають, щоб про це взагалі не, не, не говорили і нема потреби. Менше каміння кидати. Дякую. Так, ну що, є. у вас больше нет вопросов, я прошу членов жюри колец для внесения решения. Иногда э, наше жюри э, руководствуясь принципами открытости, порядочности, профессионализма, патриотизма, пришло к выводу, что вы, на наш взгляд, вполне соответствуете этим принципам, и мы вот поддерживаем вашу кандидатуру как судьи. Спасибо вам большое. использовать запись, там, каким-то образом использовать ну, там, ролики какие-то. Во время пресс-конференции. Вот то, что мы э, ну, как бы сегодня обсуждали, у нас шел стрим, можно ли это использовать э, в дальнейшем? Не знаю даже, как вам сказать. Ну, подумайте, как Если это ну, не в ущерб, если это будет, знаете, потому что можно выхватить из контекста, знаете, какие-то моменты и показать как негатив. Да, правильно, понимаете, что, поэтому это даже в присутствующих чтобы, чтобы показали вам? Да, да, вот так я абсолютно не возражаю. Потому что же говорю, что можно выхватить из контекста и показать Нет, ну никто не собирается вас, ну, мы не можем представить вас в негативном свете, потому что мы дали положительное заключение. Ну, да, так что в этом смысле, если бы наоборот... Тогда... Спасибо за доверие. Юридическая дискуссия возникла к вам вопросу. А? Можете обменяться, как вы юристов дискуссия всегда возникает. А вопрос такой. А сколько вы знаете по Харьковской области за последнее время оправдательных приговоров? За последнее время? Ну, скажем, за ну, последние, за последние 15 лет. Я что? Ну, я даже статистику ну, не Вы знаете о таких случаях? Знаю о таких случаях. Как много? Знаю, от в Червонозаводск в прошлом году оставили в силе, вот этот приговор остался в силе. Как он прошел кассацию или прошел, может быть, на сегодняшний день не прошел, это тот, который остался один в силе. апелляция остальные, в силе, да, В нашем суде отменили приговор, ну отменяют, апелляция отменяет, отменяет, все, под любым предлогом. Почему а так? А как вы думаете, почему? Извините, уже вынесли все, да, уже, это уже такое да, профессиональное обсуждение. Вот как вы думаете, почему? Я вам скажу, ну, в мире же значительно выше процент. Потому что не Потому что получается так, что когда А как- а как- апелляционный Ну, не суд- перебивайте, Смотрите, Там арестованные были подсудимые. Не, не, пусть скажет, Арестованные не люди. цепляйтесь, сейчас не уже Потому что апелляционный суд, как по, по мне, вот отменяя наш, мой приговор отменяя, ну, наш приговор отменяя, їх ви- виносять ухвалу, яка оскарженню не підлягає. От Вони скасовують вирок і направляють на новий розгляд. І їх ухвала оскарженню не підлягає. А якщо вони виносять свій вирок, то їх вирок підлягає касаційному оскарженню. І дуже дуже багато суддів, які просто бояться виносити такі вироки. То есть получается, что новый ПК А, в смысле не да. лучше предыдущего. Да, как да. бы. Лучше уже. Ну, вот. Если раньше направляли на доследование, и дело там умирало. Это было... э, Да, ну, ну теперь это было уже что-то, что-то. да. Да. Ну, То что есть это, у ну, человека потом не было осталось. судимости, оно там тихонечко умирало, и никого особенно за это не наказывали. А, э, Это действительно... и э, в те времена я говорила, отмените вот эту вот норму, и тогда появится оправдательный приговор. Нет, я была не права. Отменили эту норму, но оправдательные приговоры не появились, и наоборот стало еще. Ну же извините, ну раз мы уже так собрались, так, скажите, а как вообще к суду присяжных относитесь? Надо было раньше, конечно, спросить. Это же он ну, мы уже, это бонусный, бонусный вопрос, потому что мне это интересно, я вам скажу, как, как это все получается. Я к ним отношусь положительно. И моей практикой было одно дело с присяжными, и причем это были народные заседатели до, до нового УБК. То есть это еще при старом УБК, когда были народные заседатели, и вот у меня было одно такое дело с ними. Сказать честно, толку с них никакого. Никакого, абсолютно. Профессионального толку никакого. Но моральная поддержка есть. Когда, допустим, как правило, э, э, прокуратура всегда, она нагромождает, она лишними составами, она лишними доказательствами, то есть у них вот это идет нагромождение, у них идет обвинительный уклон. Я вижу, что э, доказательств собрано вот куча, а человека нужно, ну не оправдывать, нет, но в меньшей степени его нужно как бы наказывать. И вот когда я сижу с коллегами в, в двойке, нас это было двое, двое профессиональных су- судей, и трое народных заседателей, то я вот эту вот поддержку находила именно в простых простих народних засідателях. Вони, да, ну ми ж бачимо, що він там щось там, ну от він не робив того, що і він не так його зробив. От здесь я знаходила у них чисто моральну підтримку. А так такого з них толку. Ну, скажімо так, никого. А морально, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Поздравляю.